Warga negara Indonesia yang positif warga virus Depok corona merupakan warga Depok yang positif terjangkit virus corona. Dan nah, penularannya ini melalui eh, percikan orang yang Sudah ada informasi dan cara pencuci tangan قد في بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتما المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أتفي بها حر الوباء الحاتمة لي خمسة والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة خمسة أتفي بها حر الوباء خمسة أتفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة لخمسة المصطفى والمرتضى وابنهما وقديما لخمسة أتفي بها حر الوباء الحاتمة لخمسة تفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والأولى Mustafa